M'agradaria trobar el guàrdia urbano que va cridar la grua. Em vull queixar de la Guàrdia Urbana i en concret del Guàrdia Urbano que em va multar el 31 d'agost i va avisar la grua per treure diners d'on no saben ja ni què fer L'Ajuntament s'està dedicant a enviar tots els guàrdies urbanos per multar de manera vull dir, totalment desorbitada. Estava pujant amb el meu cotxe el dia abans d'anar-me'n de vacances i el vaig aparcar en zona verda, sóc resident, pago la meva tarifa i el cabron el que va fer és que es va trobar el meu cotxe aparcat a la cera de l'esquerra quan en teoria era una zona que no es pagava el 31 d'agost i la meva targeta de resident era de la cera de la dreta. Jo no em vaig donar compte, vaig deixar el cotxe tranquil i vaig marxar. Doncs bé, al cap de quatre dies em pensava que m'havien robat el cotxe, el vaig estar buscant, no hi havia manera i resulta resulta que estava al dipòsit. Doncs pues bé, vaig anar a queixar-me i el que em van dir era tot i que la majoria de la zona verda de residents no es pagui a l'agost, hi ha uns carrers concrets que sí que es paga, cosa que no t'avisen, i que les aceres, hi ha unes aceres que pertanyen a una zona i unes altres a l'altra. Estan al carrer tot buit, el cabron, en comptes de posar-me una multa com a molt, va decidir trucar a la Guàrdia Urbana per facturar. Clar, estaven a finals de mes i havia de portar-se la comissió. Però bueno, com aquestes n'hi ha moltes. L'altre dia em vaig trobar un noi aquí al carrer posant papers de multa a totes les motos i vaig preguntar, dic, per què ho feu això? Diu, no, no, és que se les emportarà la grua a totes les que no hagin tret abans de les dues. Dic, abans de les dues? Dic, per què? Diu, és que vindrà l'alcalde. Al final l'alcalde no va venir perquè, clar, va ploure, però si hagués vingut l'alcalde totes les motos haguessin volat. Bueno, són aquestes coses que fan en aquesta ciutat que a mi em tenen, la veritat, molt emprenyat, i això és el que volia dir. Bueno, i que tingueu un bon dia i que vagi tot molt bé.